5 enfants mangent 5 glaces en 5 minutes. Combien d'enfants vont manger 30 glaces en 15 minutes Bien sûr, en supposant que le rythme pour manger, c'est le même. Alors, voyons, voyons. 5 enfants mangent 5 glaces en 5 minutes. J'essaie de voir combien ils vont manger en 15 minutes. Donc en 15 minutes. 15 minutes. Toujours 5 enfants. Toujours 5 enfants en 15 minutes. 3 fois plus de temps. Ils vont manger 3 fois plus de glace. 5 fois 3, 15 glaces. Gel, pour ne pas confondre avec gamme. Et pour voir combien il faut manger en 15 minutes, ils doivent manger 30 glaces. 30 glaces. 30 glaces en 15 minutes et 15 glaces en 15 minutes il faut qu'ils mangent deux fois plus de glace dans le même temps. Deux fois plus de glace, même temps. Il faut deux fois plus d'enfants. Dix enfants. Et voilà. Dix enfants mangent 30 glaces en 15 minutes. Attention au mal de gorge. Attention à la glace et à ses effets.